Привет, друзья! Сейчас я исполню для вас песню, американскую песню, впервые прозвучавшую по радио в Америке еще в начале 30-х годов прошлого столетия. И называется она «You call it madness, I call it love». Ну, ты называешь это все безумием, а я называю это любовью. Ее автор и исполнитель Руси Коломбо, а точнее Ругьеро Евгенио ди Рудольфо Коломбо, американец итальянского происхождения, скрипач, певец и актер. Вот взгляните. К огромному сожалению, он прожил всего 26 лет, представляете? Что же случилось? Оказывается, он был у своего друга, фотографа, Лансинга Брауна, в доме, а у него была коллекция старинного оружия, и они начали забавляться старыми дуэльными пистолетами. А один пистолет, который был в руках вот у этого самого фотографа, был заряжен, но с первого раза он не выстрелил. И вот произошло неожиданное. Произошел выстрел. Пистолет был заряжен стальным шариком. Он рикошетом попал певцу в лицо рядом с глазом и проник в мозг. Певца отвезли в больницу, операция была неудачной, и через шесть часов он скончался. Грустно. Ну что поделаешь, держитесь подальше от оружия, если не умеете им пользоваться. А в дополнение ко всему я скажу, что стиль пения или вокальная манера, которая вошла в музыку тех лет, называлась крунингом. Этот стиль также использовали популярные певцы тех лет Руди Валли и Бин Кросби. Ну что ж, друзья, давайте все это посмотрим и послушаем. И, как всегда, у меня к вам просьба. Тренируйте свою музыкальную память именно на таких вот песнях. А, я уже вам давал «La телефониста", «My Baby Just Cares For Me», It Had To Be You и еще много песен, которые опубликовал и еще, пожалуй, опубликую в плейлисте песни. Вот посмотрите. Загляните на досуге и поизучайте. И, как всегда, напоминаю, я в эфире по вторникам и пятницам ровно в 18.00. А, о чем песня, спросите вы? Ну, простой смысл. Ты сделала игрушку из романтики, и о чем ты только думала. Теперь ты называешь все это безумием, а я называю это любовью. Вот так-то. Ну что ж, поехали. You call it madness, I call it love. That's words to fly to guessing. That's blue to hold my mind. What study have no question. To love that's for all the one. And then you say I found you. I know I have to share. I don't know feel around you. Somehow you make me howl. I can forget the night I met you. That's all I'm dreaming of. And now you call it madness, but I call it love. You made a promise to be faithful by all the stars above. And now you call it madness, but I call love. My heart is beating, it keeps repeating for you constantly. You're all I'm needing, and so I'm pleading. Please come back to me. You made a place out of romance. What were you thinking of? And now you call it madness, but I call it's love.